ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಹೋದ್ವಿ ನೋಡಿ ಬಂತು ನೋಡಿ Wonderla the largest amusement park in India ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ thousand five hundred per head ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ನ ಆಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಡಿರೋ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಆಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಉಳಿದ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಗೇಮು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಸೇರಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇಂಟು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಗರ ಗರ ಗರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲಾ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು <laughs> ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ